Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a visa. Mulțumesc, Adrian, pentru verb. Pentru mine, a visa este cel mai important lucru posibil. Este mai important decât a mânca. A visa pentru mine înseamnă a învinge gravitatea. Înseamnă a face posibil ceea ce ceilalți îți spun că nu este posibil. Pentru tine ce înseamnă Anisa?